Ku terbaru lagi berubah Oh bisa Ketika mereka meminta tawa Ternyata rela tak terbiasa untuk pura-pura tertawa Namun bolehkah sekali saja aku menangis Sebelum kembali membohong ketika kau Berhentilah dulu beri ruang Beri waktu Mereka bilang sungguh perlu khawatir ku hanya terluka Terbiasa untuk pura-pura dan Namun bolehkah sekali saja sebelum kembali membohongi diri